بس احنا عايزين الشعب كله يشارك في حاجات زي دي الشعب المصري ساكت عليهم ليه احنا فيه وهم بالرصاص مفيش رمله ولا ميه تشرب بالذات عائلين راحوا يطفوها ضربينهم بالنار